प्रधानमंत्री मोदी बायोपिक का ट्रेलर ऑफिशियल ट्रेलर लॉन्च हो चुका है जिसमें विवेक ओबेरॉय ने प्रधानमंत्री मोदी की भूमिका निभाई है अब देखना यह है कि क्या ऑफिशियल ट्रेलर लॉन्च होने के बाद विवेक ओबेरॉय को लोग पसंद करते हैं या फिर नापसंद उसके बाद ऑफिशियल ट्रेलर लॉन्च होने के बाद चुनाव के चलते अप्रैल में प्रधानमंत्री मोदी बायोपिक रिलीज होने जा रही है जिसमें यह देखना है कि क्या लोग विवेक ओबेरॉय को प्रधानमंत्री मोदी के रूप में पसंद करते हैं या नहीं ये मूवी कितना कमाल दिखाती है बॉक्स ऑफिस पर और कितना अपना कलेक्शन करती है देखिए इस ऑफिशियल ट्रेलर लॉन्च को और देखिए विवेक ओबरॉय किस प्रकार प्रधानमंत्री की मोदी की वेशभूषा में नजर आ रहे